接着奏乐，接舞。One two three four。不帅吧？哈哈哈哈哈！ One, oh, oh, two, oh, three, oh! <laughs> 哎呀，刺挠啊，说不上哪闹心巴拉。接着奏乐，结束。狠一个来，给他们狠一个，狠一个来，呲牙，来呲牙，狠一个来。 我打你从头接着 举一还说头一歪，神车当坐野马开。带好你的感觉，我的宝贝。挂一档，脚一踩，成山两我最拽。 大街我过小巷，五菱车友他最棒。 有人。 Вот наш спортсмен ускоряется, ускоряется, он уже прямо на финише. И это золото Олимпийских игр 80 года. Поздравляю, товарищи! 我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。 我这艘小步伐，你干哈？你干哈？你搁那嘎达蹦跶啥？你腿不是一般的腿呀！你把地好顿怼呀！你扎起扎起蹦地好，你身板没累会呀！怼怼怼打打打，看我这艘小步。 Fuck you.